баса нурбек о бүгүн түшүнбөчү сен мага сонун алтын шакек белек берип атыптырсың да э ооба сен берет окшойсуң ыя кайсы <laughs> колуңа тагып атыптырсың могу колума тагып атыптырсың алтыным ооба бүгүн кечинде ошол түштү кайра уктап көрчү э кайсыл акчага алып берип атыптыр мисалы даяр болдубу даяр нурбек сен білесің го менин түшүм постоянно оңынан шығады э ошону эсиңе постоянно оңунан шығады да сенин түшүң опасный <laughs> ооба анан эми ұтпай, бүгүн да түш көрүп атпаймынбы түшүмдө мага сен айфон восьмой подарить этип да <coughs> э, мен сага мен саған қанша айтамын мен саған қанша айтамын мындай жаман түшті суға айт деп суға айтыш керек эми түшті ал жөнінен сүйлөй бербечи пожалуйста болдучу тамагың даяр болдубу жейсиңби тамак кантип жебейин ушунча эмгегим кетип аткандан кийин да албетте эмгегим сенин эмгегиңби бул тамакты мен жасадым нурбек ошо сени алганга канча эмгегим кеткен туурабы ошоны айтып атам мен Не болду өзүңчө эле назданып калбасың сен мени сүйөсүң ооба жан, сүйөм го сүйөм мен қоқ өлүп қалсам, сен башка аласың да айналачы арынчы сен эле сүйлөй бересиң ушинтип эле аласың да кантип эле сен эле бойдоқ эле жүрүп кал жалгыз эле албайм үйлөнбөйм үй аласың анан ошо аялыңа менин кийимдерим баарын кийгизесиң да сенин кийимдериңби Сен кейімдерің насипаға батпайды не не не ҚАЙСЫ насипа қайсы насипа қайсы насипа қайсы насипа қайсы қайсы қайсы насипа деймін насипа деген жоқ мен раң тұрған кесің де айта алмай 아. <laughs> қаяқта жүрдің айтып жүрші мен ме мен бұл дүниеде ең сұлу тапнақай аялға дүниедегі ең сұлу аялға ең берекелі аялға эме э, тиги ламан жасап беремби а жок эме манты жасап берейинби же эртеден бери тияктан бери силерди сагынып аябай жаман болбодумбу жаным курсагы ачып калды деп <laughs> ошо аябай шашып келбедимби жоным эртеден бери күтүп атып курсагыңар кетти го жаным десе атайын тияктан бери чуркап келбедимби сен курсагы ачып калган экен деп и э, жаным десе кайсы жай эме жаным жана арткы бампер эле кішкене эле мурайып калды эмне окуп атасың газета нурбек ооба сагачы сонун жаңылык бар сюрприз ооба айтып көрчү жакындачы э Біз үчөө болобуз койчу Aa, içeceğiz. Oo, çilli. Ya, ба mu? Hatun. Çok, aydın. Kanaça içiyor. Kana içiyor oluz. Bana oluz mu? Оқпайсың ба? Э. Сен би. Мен би Анан апам. Апам келген апам чөчөшөйт. Жақшы сүрпризім бар екен түбіне <laughs> сеніп кеттің бе о аябай так нұрбек давай жақшыға мен кеттім қаққа кеттім қызықсың ғой қандай қаққа кетмек ойлаймын үйге кетемін мен а міне менімен жашабайсың мен жашабаймын құдай сақтасын э ооба точно ойландың ба точно келбейм анда сөз берем деп айтам кайрылып келгенден ой эй Не болса? Я. В нем нет тыңдап мен саған хабарым бар қандай хабар бір жақсы бір жаман айтшы жаманнан бастай берейін бе бастай бер жаманы мен сенден бетім Ажырашам мен сенен қоя тұрсаң сен жақсысынан бастап алдың ғой а жаманын айтты кім жаманын жақсысы э чоң рахмат байке жүз сом жетпей қалды иә жүз сом жетпей қалды тура эле болсо керек жет жок жок байке жүз сом жетпей калды жүз сом жок да менде сен да алып келген жоксуң азыр сенде да жок беле менде мен ошол болгон эле акчам эметпелби чоңыз эме мен келинчегим жүз сомдук жардамдаша койбойбу а мен мен мен эгер